kehadiranmu Diam-diam hatiku mengagumi dirimu Bahkan menyayangimu Untuk pertama kali begitu berarti Rasanya ingin selalu dekat-dekat di hanya ingin selalu dekat-dekat di Apapun kan ku berikan Cinta dan kerinduan Untukmu tambah